كثيرة ساعة لقاء مشاعر دكتورة أمل العاب تلاقينا بلا موعد تلاقينا بلا موعد وعدنا بلا لقاء تلاقينا بلا موعد وعدنا بلا لقاء ومدة الآيات ومضحك الآجة لم تصل للسلام وسقط الحديث عن الكلام في ساعة لقائنا في ساعة لقائنا زاد الشوق من الحرمان وهرب الحب والشغف من نافذة اللون والاختفاء الشعبي حتى الرياض القلب بالنسيان في اللقاء في اللقاء لم أسمع إلا السراب يحول في الآفاق وطار الحنين مع الهجران ولهيب اللهفة ولهيب اللهفة تضرب الأوطان وصراط الأمين يعصفه بالوجدان في ساعة لقائنا طاب الوجد من عينيه ورحل عن وجهه فرحة لقائه حتى أنه لم يكن كلمة غرامه حتى أنه لم يسألوا عن عتابه ولم أرى في عينيه أي اشتياق ولن أسمع في الفؤاد يقاد ينطق أمامك وراشت يدي وراشت يدي تكاد تتوقف من الآلام وتساقطت من أكفان أمطار الرحيل ساعات وساعات والصمت يقتل المكان حتى عندما قلت له وداعا لم يسأل لما الوداع ولم تنزل دمعة حزن أو فراق حتى عندما قلت إلى اللقاء فلم أسمع كلمة لا انتظر لا تقول هي وداع فنحن الآن في ساعة اقتراب ولما صار الاقتراب هو الكسبان لهذه الدرجة لهذه الدرجة أصبحنا في الحياة قرباء وضاع منا طعم الصبوة وضاع منا طعم الصبوة وفر الهوى من الأيام وهدم البعض وهدم البعض كل ذات الأحلام وظهرت في الطريق خطوات الرحيل وظهرت في الطريق خطوات الرحيل وهو يرخم في بلا رجاء ترحم في ساعة وضياء الضياء ساعة التقاء مع تحيات دكتورة أمل هنا